mucho tiempo que no escribo falla pulmonar Hace mucho tiempo me di cuenta que algo andaba mal Que si no se hace con amor entonces todo va para atrás Escribo en una cuatro lisa dando vida un pibe en una avenida Que pide fuego y no le dan Descifra los colores de un camino sin truco ni dudas Transparente como celofán Si el frío sigue ahorcando no sirven los likes Mata con aromas y quiero de Transpiro en otra dimensión a lo interestelar quise engancharte, pero es que se me da Te espero frente a un rosetal Escuchando gente muerta rimando su historia y algo más Apretaste el puto z 5 que tenía en el pecho Y ahora expulso mi energía en forma de este rap Decime vos a quién carajo le vas a cantar Cuando no quede nada más que recuerdos y dientes Decime vos a quién carajo le vas a cantar Cuando no quede nada más que recuerdos y dientes Hoy busco un cambio que sanar heridas Encuentro aquella salida rapeando mi vida, gente Hoy busco un cambio que puedan sanar heridas Encuentro aquella salida rapeando mi vida Dándole me hecho una tuca mal por el cambio climático Voy destapando rubias escuchando tracks de D'Angelo Y ese sabor amargo, la vida misma Caras del prisma que transitamos buscando la verdad Puse una nena pero me cuesta esperar Mis Air Maxeros me esperan que salga a buscar rap Que todo va a estar bien, que camine pillo como caro solo tenés que sentirte Los guachos en el barrio cada vez están más tristes Los tachos esperando a que el que encuentre algo que sirve Y yo, mierda, vuelvo a mí como siempre Como llanto por las noches o jaranas de diciembre Y yo, Queden nada más que recuerdos y dientes Hoy busco un cambio que pueda sanar heridas Encuentro aquella salida rapeando mi vida, gente Hoy busco un cambio que pueda sanar heridas Encuentro que aquella salida rapeando mi vida to We need